بديت نخمم في هاد المشروع خمم في الحوايج اللي نسمعهم دايما بالنسبة للعنف ضد ضد المرأة والعنف بصفة عامة، اللحظات العنيفة في حد ذاتها، الصوت تاع الصراخ، صوت صواحي يكسرو، صوت تاع الضرب، إيه بغيت نخدم في الاول على هاد الموضوع آه، على هاد الموضوع من هاد الجانب، حتى اليوم اللي قريت آه، ليفو بلون من غيزو وسيلة اللي كان فيه مجموعة من القصص يحكوها النساء اللي تعرضوا للعنف في حياتهم. اي في هذيك اللحظة خممت باللي آه لأي مدى صعبة بالنسبة لهم إنهم يحكوا آه صوالح عاشوهم كيما هكذا آه بالتالي خممت في ال mémoire في الذاكرة في الذكريات تاع هذوك هذوك هذيك هذيك اللحظات العنيفة اللي عاشوها آه وخممت بعد لأي مدى ممكن آه، آه، la mémoire ولا les souvenirs يتحولوا من حاجة ممكن تكون مليحه ولا ايجابيه بشكل عام كنا دائما نخمو فيها كان حاجه ايجابيه الشيء اللي ممكن يكون آه مشي سلبي مع عنيف يعني كيفاش الميموار في حد ذاتها تولي ميموار عنيفه آه بالتالي المشروع هذا ميموري آه، آه، آه، بغيت انه ان هذا المشروع يكون باسخيل ما بين ما بين اللي قريتها انا كوم ارتيست وليت واحد اثرت بهم كارتيست والناس اللي غادي والجمهور والناس اللي غادي يحضروا هذا آه، هذا العمل آه، مانيش نقول بلي غادي نكون آه، غادي نقول شي حاسو بالضبط لان حتى واحد ما غادي يحس حاسو لكن اذا كان قدرت بهذا الشغل بهذا العمل اني اني نساعد في السونسيبيليزاسيون ولا اني الناس يفهموا هذه الامور بشكل احسن اعتقد اني نكون درت درت العمل هذا وصل وصل للهدف تاعه آه، خاصة في في في مجتمع وين آه، نهضر على المجتمع الجزائري وين هاد الأمور مازالنا في إطار آه، نتناقشوا فيها ولا في إطار أن نلقاو حلول ليها أعتقد أن المشوار مازال طويل بصح أي مشوار يبدأ بالاعتراف بأنه لازم نبدأ هذا المشوار والاعتراف بأن كاين مشكل لازم له حل